嗨，我是 M B 大雄 Muchbear。我们等一下去交换礼物了，这是我准备的礼物。我们晚一点再来看看我送的是什么吧。出发！大家都来准备礼物了。这一个人他不知道到底在拿番奖。没有，我是想说把布马袋子拿来那个装礼物吗？哎呀，可以啊。而且你看今天这个很可爱。哦，很 Q，拿那个来交换礼物啊。 不要，那 <laughs> 只比你又还贵。哇，你又看起来太大。哦，因为我要抽到阿轩的。以后为了你这句话，后红锅安排锅，简单。四川。红锅安排过啊。新朋友。啊。大件尖。 <laughs> 是。你不要那边讲那种话，你要讲什么讲？啊？我很用心。 <laughs> 哈哈，OK，好了，我先，我先，我先。我要先讲。我要，我要这个。可是我不知道大家，我们，可是我们不是说不要让大家知道是谁送的吗？那这样我们等一下就知道是谁送的。一定知道啊，当然知道了。哎，等一下，等一下啊，等一下。你知道这有多难走？你还这样子给我拉断？但是走一次会死掉你吗？很难。我说我是阿信。 抓我的！对，干，那你爽到嘞！哎，你抓到小金链的，小金链的，这可以用了，是小金链的礼物，哦，很正常的东西。我问你啊，我你你先，你你先，你你先，你你先，你你先，你你先，你两个在你上你啊！阿先，我觉得先，你先，很怕你到阿先，的。哎，我抓你的！我的吗？先，呀，我觉得很实你我觉得你会。 <laughs> 跟谁刚好在交换呢？怎样了？你呢？你呢？最喜欢小气店，那再讲换再讲。我觉得阿妈会拿到他自己的。 <laughs> 不行，那最后就是小倩静要跟阿爸换的。不行啊。 <laughs> 阿班，我。我。 会谁的老婆的啊，看阿芳的很拿到很高级的礼物，没有，谁阿胖拿到礼物，阿宝，还要拍了吗？可以啊，我们要谁先猜？阿芳在这里，好大哦！你猜我的画面还没有表情包，啊？ <laughs> 没关系啊，我不需要表情包。 还有两个，还有两个，两个，两个都是啊，啊，两个都是，那么好，什都送两个，因为金额比较多啊。然后我送的时候没有 k 的金额，就是从家里面拿，不要。只要在五百以下、两百以上啊。我那个不知道超少，五百，我那只，我那个不知道多少。我那个八万加，八万，我送他五百， <laughs> 我跟你们幽默多久？啊，走。 มีมีมีมีคนโซ่ 会有表情包吗？我 <laughs> 看有表情包，好看，很亮，而且还是很可爱的杯子。而且是对的是猫咪的。对啊，猫咪的杯杯。哎，好可爱哦！小杰完全不屑这里，我是不屑，是我想说，哎，应该不会是马克。你说是马克杯，万年马克杯对不对？另外一个应该是什么？茶壶。 <laughs> <laughs> 茶壶。你总是给我一个有下午茶杯是茶，茶杯是茶壶。 啊！你们的礼物很漂亮哎，我的礼物很香哎，而且被我抽到金币哦。没关系，我礼物你抽你可以，你的礼物你的礼物一定要放 YouTube。太啊！为什么两个东西来也差太？你一么讲哦？也有。 所以，所以你们的礼物应该都要比这个好，对不对？不会，我的礼物比这个还高。真的假的？这个礼物还不错。只问，只问，谁猜？问谁猜？阿邦猜啊，阿邦啊。我们不用猜啊。你们不用猜，就这样。那边不是，那边是小贱件。来来来，阿阿阿阿伯在这里。包装就礼物。那小贱件跟那不用包，那个包装是看得到的。包装看得到，对。 拿起来，我拿一瓶酒出来了。 <laughs> 开车请勿饮酒。那包装小，心该包装四五百块嘞。真的吗？真的这包装应该是网中的。哎呦，为什么这包装那么贵？没甜点了吗？可以了，可以可以晚一点吗？因为我们好像没吃够。为为为什么这这个包装会这么贵啊？是。 空气包装，真的很奇怪，可是这瓶酒看起来很贵。就是那个，你要巧克力草莓还是吗？好的，草莓的。草莓，一个草莓。哇，草莓是法国很有名的梅洛红酒。哦，我梅洛红酒。哇，好高级啊！家人喝红酒。为什么不会那么高级的东西啊？太高级了。 我们不是说这里边男是没有用到，家里面男的，他没有验票吗？没有用到啊！我马上跟我们当初是买一箱啊， <laughs> 来喝，的，这一箱喝剩的。这是你拿到谁的礼物？我拿到小静的，小健现在我的旁边，这里。小静静在。来，这是小静静， <laughs> 这个，这个这是小静静的礼物。 虽然他有点胖，但是他他长得很好，他有点胖而已。刘三就是刘三，你不是觉得他？你不是在变吗？肯定没有东西啊！肯定没有东西。对，我就知道他。哎，我有，我有，我有，我有。就一个字，天哪，不是还长？不会，那个卷头发，那只有你的一半，这一半都没有事西？很漂亮哎！很漂亮吗？哎，一本书哦。还有一本字典。 英汉词典，什么标准的看的书？什么？青？嗯，日记本吗？嗯，好像还蛮适合我的。为什么会看起来厉害啊？商务套什么？商务套装？青花瓷。不是啊，国粹麻将哦。对啊。青花瓷吗？饼干不会包成这样的。那到东西我也觉得很害怕。 行动电源。哈哈哈！哈很厉害，就离了行动电源。好意外哦！哎，这个礼物很厉害。哎！你为什么把别人拿给你的油门来送给别人？因为你觉得猜不出来是什么东西。这个我很实用哎，这个很实用。因为没有电源？好厉害！因为我没有行动电源啊。哦。我一直想要买，一直没有买。哇！那我来看看。我的，我的。 哎，昨晚我的很香哎，这是我的礼物，希望你会喜欢。我有点有点难用，啊！我是啊！我是装有什么东西啊？你一直都追求想要的。什么意啊？你不是一直想要的？我那。 对对对，这个交换礼物怎么样？哈哈已经好满足大家的心愿有没有？闹我很香哎！哈你要帮我拍吗？你要帮我拍吗？你要嘉豪帮你拍？对，哦。 你 <laughs> 要抱拍来？我已经按度影了，你别找我。不敢的。这边有一份是阿轩给我的礼物。我，觉得我应该拿到冠军。真的吗？你要不天的餐费了吗？我猜了。就你这，你才说不是我了吗？你又欺负我？ 不会，你面哦，真正的只有粉底盖的东西。你看里面还有盒子哎，哦，那盒子是粉底了吗？是不是？那盒子只是盒子而已。盒子盒，子。那我拆开了，好，请开。棒棒。哈哈给你，我帮你看这里，又这里。我觉得你打开来，你打开来，他会马上把它盖回去。 把上面那个东西包在弄掉就好了。上我现在脸还怕，也不要长太开。因为我用那个泡泡纸包住，所以你看到它的时候还可以把它打回去。这么严重的东西你没碰，非常严重，要这么严重？等一下，我没看到啊，来再看一下。哈哈哈哈这个 <laughs> 我们不能播了。来来哈哈哈。 嗯。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈翻面翻面翻面。哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈有写英文 open up。 这是门把，门把，是门把，是门把，是门把，没有错，是一个水晶超级的门把。Oh my god！Oh my god！Oh my god！那我现在就要买单了。这个应该不便宜吧？这个应该不便宜，可是？它是来自于水晶门把，来自 <laughs> 好，好吧，好吧，好啦，今天我们开箱就到。好，拜拜。